эгерде баштапкы учурда зат бир миң радиоактивдүү атомду камтыса жарым ажыроо мезгилинен кийин алардын жарымы беш жүз болушу керек бул учурда бул убакыт беш мүнөткө барабар кийинки беш мүнөттөн кийин чирибеген атомдордун саны эки эсе аз болот башкача айтканда эки жүз элүү жана башка радиоактивдүү ажыроо закону атомдордун бүтүндөй жыйындысын мүнөздөйт бул закон каалаган убакта чирибеген атомдордун санын аныктоого мүмкүндүк берет н жарым ажыроо мезгилиндеги радиоактивдүү атомдордун санын эсептөө үчүн туюнтма радиоактивдүү ажыроо мыйзамы болуп саналат жарым ажыроо мезгили канчалык узак болсо ажыроо ошончолук жай жүрөт радиоактивдүү зат ошончолук көп жашайт